Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Kita akan sambung lagi Agent Ali semakin spicy, semakin padu. Alright, season 1 episode yang ke-10 tanpa buang masa. Jom. Kedai nasi lemak ni lagi. Apa ni? Komen kembali. Ha! Huh. Geng-geng komeng ni Motor dia Bapak lah best gila Oi ada nos Boleh tak bakar tahan let's go Oh tak dia luar atas Oh dia skip je Ha! Mai sampai koridor <laughs> kejarnya. Alamak, awak ni pun power up masa celah. Oh no! Right. Ali dapat menyelamatkan makcik tu. Terbalik semua benda. Ya, awak tu pun dapat larikan diri. Rakam? Oh no! Benda rakam lah! Alright, Ali dah kena rakam. Upload kat TikTok. So, dia akan jadi famous. Semua sebab makcik tu. Ha <laughs> ha! Eh kenapa kucing? Oh mimpi mimpi mimpi. Alright. Memang lambat je pergi sekolah. Memang dah cik. Eh <laughs> apa benda tu? Akhirnya ada balik flashbang tadi. Oh dah tahu awal. Kan? Lah. video dia lah kan. Tapi dia orang tak tahu tu Ali. Kan. Sebab rambut pacak. Elisha tahulah. Ya. Oh, baru aja bersih kan. Kutu baju pagi-pagi, Pak. Ay. lah macam apa ah uh, diorang looking forward lah sebab sebaya eh tapi orang tak tahu yang hero itu adalah Ali Jangan Ali, jangan. Ah. Dia buat Facebook untuk Yeah <laughs> Tapi kan dia buat benda ni bahaya oh. Dia expose kan dekat banyak villain kan eh? Yang dia tuju kan Mungkin ada orang jahat yang masih tak tahu Main phone pula. Ya, ni sambungan yang Azurium. Oh yelah, komen dia geng lain kan? Dia tak sama dengan Dostress. bertindak segera. Aku dah biasa dengan itu. Ah, new item? Ya dia orang pun ada background dan ada buat benda juga. <laughs> Dia masih lagi tak healing lagi ke? Pasal benda yang berlaku kat power plant 2 episod yang lepas. Tak boleh kita perlu ke Alisha juga. Dah. Bahaya. Sebagai maklumat free. Komen datang dah. Ya, mudah. Komen ni tak ada motor dia, tak kuat mana pun. Mari kita tengok dia punya close combat macam mana. Nice one. Alamak, awak tu lari pula. Diorang ikat tangan je. Dah lari. Ah, makan kau masuk dalam air tak boleh berenang. <laughs> Semua tak reti berenang. Right, Intel dah secure? Mari kita tanya. Wah ni, tanya dia. Oh. Ya, yang tu salah Ali, salah. Tak boleh, tak boleh kena ada profil, tak boleh. Tak boleh ada profil, bahaya. Ya, aku dah cakap dah episod lepas. Yap. Nah, tak boleh juga macam tu Ali, tak boleh juga. Sebab Uncle Bakar yang bagi foundation untuk Ali jadi dia faham sikit pasal Iris dan juga misi-misi. Oh, Ali dah start lupa pula dah. Budi tak kena budi. Ya aku rindu Alisha tu Bila dah nak Action balik Weh Abang Bear Bukan weh Aduh. Kita nak angkat call kan sebab baru marah. Alamak. Masih-masih ada masalah dalaman. kan. Tak apalah Ali pernah settlekan mission seorang diri. Satu mission je lah. Chloroform. Apa ni? Ya. Ha! <laughs> Bini dia call. Да! Cepat cepat Ramai pula geng-geng komen ni Booster oh. Boleh sing eh dengan Iris So maksudnya memang satu set lengkap lah Sama macam aero boost dia Tapi dia kena control dululah Ya at dia dah ada, ada apa Skuter yang boleh fight-fight dengan komeng Itu dia bos besar kita. Oh, angka bakar pun datang. Ingatkan tak dapat call tadi tak datang. semua senak. Ah, ah, berkepit dah dia. Cepat cepat angkat je kursi tu. Ya, yeah, berjaya. Haha, mudah. Delete account Delete Delete Ali Sudahlah tu Benda ni buat masalah je kan Ha Kenapa? Dia langgar apa? Peraturan ke? Eh. Oh, oh. Tak, tapi aku still rasa dia kena mind control. Oh, tu dia punya secret. Apa? Secret mission. Tak, aku rasa dia kena mind control. Sebab Dota Aaron kan? Dengan Dota Stress. The plot Betul ke bakar? Oh no. Oh no. Oh, punyalah beberapa episod yang lepas. Dan baru kita dapat dia punya sambungan dia dalam episod ni, hujung-hujung. So, macam lah. Uh, tapi aku still dalam hati aku, aku rasa Uncle Bakar bukanlah traitor, bukanlah pengkhianat. Dia mungkin dipergunakan. Main control ke apalah yang dikontrol. Tapi nak tahu tak tahu, kita tengoklah next episode, next episode nanti kan. Uh, tapi itulah. Cerita ni, dia nak sambung cerita yang macam yang penting ni dia macam ada gap satu dua episod ha, so kita kena ingat lah so itulah dia episod 10 uh, ah, episod dia awal-awal biasa je dia pasal Ali ni yang nak viral apa semua kan uh, tapi yang hujung-hujung tu yang best tu uh, yang bakar kena tangkap kan and then kita baru tahu oh secret mission tu uh, Rizwan nak cari siapakah pengkhianat dalam apa organisasi tu kan tak tahulah <laughs> kena tengok lah episod akan datang. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka macam biasa boleh like. Jangan lupa untuk subscribe. Kita akan jumpa dalam episod akan datang. Di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.